یک یک دو دو هشت شبا رو اکثرا میخوابن اما فهمیدن بر نمیداره استراحت اینه که من شبا رو یاد میگیرم دیدی چه خوب نبودن تو یاد گرفتم دیدی شبایی که بی تو گذشت مردن و یاد من دادن تو هر نفس اه بی تو اتاق من جهنمه و این خونم قفس، اصلا روحم خسته است روزایی که بی تو بودم شدن و یادم دادن دور شدم از آدم مادم دیدی چقدر زمونه بد شد بی تو بازم با من دیدی که تو نبودی اندازم واقعا دیدی دلشوره هام بی جا نبودن چقدر خالیه جات اینجا پهلو من. دیدی صورت من چقدر شکسته چه بغزای غریبی تو گلو من دیدی دلشوره هام بی جا نبودن چقدر خالیه جات اینجا پهلو من دیدی صورت من چقدر شکسته چه بغضای غریبی تو گلو من خوبیات وظیفت شد چطور تو حتی تو مشتات خون میاد دیدی جا سکنامو رو در کجا سون که واسد جون میداد دیدی عقده و کم بود و پس و شهفت و تون زیاد دیگه فقط بگو کس و چون بیاد آه ولی خویش خب که تو نمیشه قشنگی رفاقت هستن به همین کنگیشه دیدی چطور قشنگی همون شدن همه دفرم پیشه باز باید لباسای دوتامون همی سگ سگو گربه شه به مولا تریلی بزنه به یکی دلش انقدر نمیشه هی بریدیم اونم دوخت هی انقدر واسش گذاشتم آره تا گذاشت و رفت چونم سوخ دیدی انو خوبم اپ بیرونا ولی از تو من سوخ تو این دنیا یه خوشی داشتی که شده شونم کوف رفته یا همه غم دنیا گرفت رو من اوف تنم گر میگیره نفسم بالا نمیاد مغزم از کار افتاده انگاه حتی هم عکس ما دوتا اکثرم تا افتاده نگاه دیدی دیدی دلشوره هم بیجا نبودم خالی جات اینجا پلو دیدی صورت من چقدر شکسته چه بغزای غریبی تو گلو من دیدی شوره هم بی جا نبودن چقدر خالی جات اینجا پلو من دیدی صورت من چقدر شکسته چه بغزای غریبی تو گلو من دیدی قلب منو جرداد این دوری دیدی اشکای قلمبه به این شوری دیدی دیگه فقط کابوس میمونی دیدی بی من یه بی ناموس میزونی دیدی از هرچی درسیدی سرت اومد دیدی پخش شده سایه بدت اونقدر جادی شدی حتی واسه بقاله در خونت شدی شهر دلی رو همش دعوا سر کوچت دیدی ها دیدی دلشوره هام بی جا نبودن چقدر خالیه جات اینجا پهلو من. دیدی صورت من چقدر شکسته چه بغضای عجیبی تو گلومن دیدی دلشوره هام بی جا نبودن چقدر خالیه جات اینجا پهلو من. دیدی صورت من چقدر شکسته چه بغضای قریبی تو گلو من دیدی دشوره هام جا نبودن چقدر خالیه جات اینجا پهلو من. دیدی صورت من چقدر شکسته چه بغضای قریبی تو گلو